O'zbekistondagi chang bo'roni sun'iy yo'ldoshdan tasvirga olindi. 5-noyabr kuni birinchi yarmida sun'iy yo'ldoshdan olingan tasvir e'lon qilindi. Chang g'ubor hodisasi bilan bog'liq xiralik Qozog'istonning janubiy viloyatlari, Tojikistonning qo'shni So'g'd, Toshkent, Sirdaryo, qisman Jizzax hamda Farg'ona vodiy viloyatlari atmosferasini bulut misol qoplab olganini ko'rish mumkin. Surxondaryo viloyati osmonida ham biroz xiralik mavjud ekanligi tasvirda ayon. Manba Xabarus